刀斩，刀斩！哈哈哈哈！快换枪，快快换枪！哈哈！ <laughs> 哦！哈哈！哎，哎，这局，这把有，这把有，这把好看，这把好看，牛逼！有